Jetzt würde ich doch wirklich ganz gern mal bitte wissen, was Phase ist. Hier das Ding 2011 habe ich das erste Mal, nee 2010 im November das erste Mal gefilmt. Danach wurde ich mit Jupiter, Venus, Sirius und sonst was abgespeist und einer <laughs> Abhandlung äh, italienischen Doktors über ähm, die Flaggererscheinung durch die Atmosphäre, wenn man Sterne beobachtet. Ja, dann ist es wieder und wieder aufgetaucht und jetzt ist es wieder da. Was ist denn das? So, jetzt sind wir extra rausgegangen. Da oben flackert er, ich weiß nicht, ob ihr es seht, also hier ist jetzt der Mond. Hier drüben ist der Orion und links unten drunter der Stern, der da momentan sein soll. So, jetzt gehen wir nochmal ran. Ein Kollege. Ja, ah, ist gerade Rauch davor. Schau her. Wagen kam auch gerade. Ja. Sah oben aus meiner Wohnung ein bisschen schöner aus, ne? Gut, kann man das auch hier lassen. Alles klar. So, wir haben es nochmal überprüft. Hier rechts oberhalb ist der Orion, aber links unterm Orion ist der Stern, der da momentan sein soll. Und was ist denn das für ein Ding? Okay. Oh. Boah. Krass. Bleib stehen. Geile Schuh. Hoho. Also heute machst du, heute sagst du dich mal richtig. Leute, mein Zoom ist jetzt ganz rangefahren. Ne? Ich schwinke jetzt hin und her. Normalerweise müsste er nachjustieren, macht er aber nicht. Krasse Sache. Hoch. Hm. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Halt, wo bist du? Hier bist du. Eddie, was ist denn das für ein Ding? Krass, das dreht sich auf alle Fälle, ne? Gut. Also 2010 habe ich es das erste Mal gesehen. Dann war es, ich glaube, beim 230 Volt Bettini, das war 2012. Und jetzt wieder. Krasse Sache. Ich zoome wieder weg, ne? nicht dass ihr euch wundert. So. Und so sieht das praktisch komplett aus. Das ist jetzt die Richtung, oh, Richtung Süd. Muss das hier sein, ne? Ah, doch, jetzt geht's wieder. Ah, jetzt macht er wieder fort. Hm, kann ich noch weiter ran? Nee. Okay. Also Leute, wenn ihr das auch mit eurer Kamera und irgendeinem Stern hinbekommt, dann macht es bitte mal und schickt mir mal bitte das Video dazu. So, ansonsten sagen wir jetzt erstmal bis später.